Souvent autre souvent confié, à lors d'une nuit d'été. échange, on partage les nôtres, révélation dorées qui forge l'amitié. Il y a cette fille que j'aimais au mauvais moment. Il y a cet homme Parce que, promettons-nous de prendre nos peines avec soin Et ne rien dire le lendemain attention toutefois à ces messes basses Car si un jour mon ennemi tu deviendras C'est la chasse qui débute et tu perds ta place Tes secrets les plus intimes, je deviens le roi si je dois partir ou pas. Dis-moi. Je vais faire flag, je vais pas, pas pouvoir la, la, mettre en monétisation. non, tu peux mettre des reprises. Dis-moi. <laughs> j'ai fait le jazz.